Puro shame, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow Puro shame, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow Puro shame, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow Puro shame, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow, flow